трусиках, футболке, как Иисуса на доску объявления прибыли. О характере этого, извините за выражение, бандеровского государства мы еще скажем. То я хотів би сказати, що ця війна є е, громадянською. Вітаю з вами Катерина Біленко і це інфонаступ. Якщо ви ще не підписалися на нашу сторінку в Ютубі, нагадаю, посилання знаходиться в описі до цього відео. Пляши і поймой край родной. В Денерії завершився рік російської культури. Тому, поміскувавши, правительство неіснуючої республіки вирішило, цей рік має бути особливим. В Донецкой Народной Республике торжественно открыли год молодежи. Это стало первым масштабным мероприятием этого года. Як це першим? А як же повномасштабне мероприятие НАТО і Києва? Ви лише уявіть, що може статися з людьми, які 24 на 7 слухають ось таке. Действия стран НАТО сегодня уже не просто беспокоят, они вызывают реальную тревогу и недоумение. Устраивать истерию в мирах СМИ и одновременно накачивать Украину западным летальным оружием – это очень опасно. Істріблення людей ми не можемо допустити. Так, представник партії Єдина Росія для вас це небезпечно. Ваш мир може закінчити погано. За 22 роки правління так і не втілив в життя свої імперські амбіції. За що будуть згадувати Путіна? За кровопролитні війни, масові підрив всередині країни чи диктаторський режим. Рік молоді в так званій ДНР. А що ваш режим цій молоді, крім війни, розрухи, невизнання іншими країнами та ізоляції від зовнішнього світу дав? На ці питання важко знайти відповіді, але в РФ і не збираються це робити. Тут просто заперечують усі проблеми. Все вирішується традиційно. А давайте зомбувати молодь патріотизмом. Ну як в совєтах. жизнь за родину віддам. В данный момент в таких организациях, как «Молодая республика», Юнармия и «Народная дружина», «Молодежный парламент» и «Центр молодежной дипломатии «Легатус» суммарно состоят около 17 тысяч человек в возрасте от 14 до 35 лет. Именно эти талантливые и амбициозные ребята сейчас учатся управлять молодежными структурами, чтобы завтра управлять государством. Сегодня в нашей программе мы покажем, как проходило открытие Года молодежи, такого как у нас, вы не найдете больше нигде. А вже ж не знайдемо. Ніхто в світі більше не знайде. Управляти псевдореспублікою якась примарна перспектива. Хоча це вже робота. Бо з працевлаштуванням так званій ЛДНР теж біда. Але якщо ти машиніст-обходчик по турбінному оборудованню або машиніст-обходчик по котельному оборудованню, можна отримати 24 тисячі рублей. Тобто близько 9 тисяч гривень. Принаймні, це найвища заробітня плата, яка є на сайті Республіканського центру зайнятості. Але правителя так званої ДНР нічим не переконати. Він твердо вірує в кар'єрне зростання в недореспубліці. Сейчас, как никогда, у образованных молодых людей есть беспрецедентный шанс использовать возможности социальных лифтов. Я точно знаю и помню, такого, как сейчас, не было никогда. Ага, моторола вже цим соціальним ліфтом скористався. Та й загалом цікаво, про які можливості він говорить. Може, хіба що про можливість зростання рускава міра в головах підростаючого покоління, бо в РФ не шкодують коштів на проведення ідеологічних репресій. Московія цілеспрямовано готує покоління, що буде ненавидіти Україну. Політизація молоді тісно пов'язана з процесами мілітаризації дітей на окупованій частині Донбасу. Так званій ЛДНР малеча садочку починає піддаватися ідеологічній обробці, а в школі це явище лише загострюється. В Донецкой Народной Республике патриотическое воспитание наполнено особым смыслом с пониманием того, что только так мы сможем сохранить себя. Так, без масового впливу на свідомість навряд чи ви б мали такі результати. Тепер в школах так званих ДНР з'явилися такі предмети, як Росія в мірі, основи духовно-нравственної культури народу в ДНР. А також сюди вже завезли нові підручники з історії, з чого починається родина. Словом, на форумі обговорили усе, що може хвилювати не молодь Донбасу, а РФ та її окультні погляди на виховання підростаючих поколінь. Что же ждет молодежь в 2022 году? Спустя 9 часов общего времени работы площадок были рассмотрены вопросы, касающиеся спортивно-патриотического, медийного, общественно-политического, добровольческого, студенческого направлений. студентських напрямків. Цікаво, кого з замовників вони запросили. Точно, представників з Московії. А ті, звичайно, не забарилися з перспективними напрямками. Міжнародна игра «Начинающие фермеры», студенческий марафон «Агропрофи». Є у нас мастерская розвиття сільських територій, навіть То тобто, е, максимально широкий спектр варіантів сотрудничества. Страшно те, що війна вже йде 8 років. Тут мова не про те, що виросло ціле покоління, яке Донецьк без війни не бачило. Хоча це дійсно трагічно. Молодь, яка на той момент була підлітками, роками навчалася в українських школах, а потім їх світогляд почали кардинально змінювати. Лише уявіть, діти віком від 13 до 18 років. Хоча, враховуючи точковість ударної сили московицької пропаганди, йдеться про значно ширшу вікову категорію. Молодежь Донбасса уже на протяжении практически 8 лет живет в условиях э, гражданской войны. Сколько вам было лет, когда началась война? Мне было 19 лет. Э, в какой-то момент даже не верится, что уже 8 лет мы вот э, живем действительно в условиях войны. Как вы понимали в 19 лет, что такое война и что это сейчас уже в более сознательном возрасте? Ну, в 19 лет, наверное, сложно понимать, когда ты, наверное, видел это только э, в фильмах, но так или иначе только в такие моменты начинаешь вот чувствовать, что, наверное, чувствовали наши бабушки, дедушки, когда была Вторая мировая война, Цей хлопець яскравий приклад вихованця режиму російської окупації. Вісім років впливу на його свідомість створили з нього главу общественної організації Молода республіка. І ось він вже в кабінеті, де на стіні вісить портрет так званого правителя псевдореспубліки. В рамках нашей организации новые направления – это историко-политическое и спортивно-патриотическое направление. Вот э, формируем, э, исходя из запроса молодежи в городах республики, вот что ребята хотят, то и мы и стараемся им э, давать. Щось мені підказує, що все ж не ті запити до вас дійшли. Я считаю, что это правильно, уделили, уделили время молодежи. Это очень э, мероприятие, хочется много-много каких- каких-то таких, чтобы мы там э, гуляли, такие, танцевали, такие мероприятия хочется. де відкрити їм вже ту дискотеку. Нащо цілі форуми влаштовувати? Забула. Тут же проблеми молоді вирішуються спортивно-патріотичними мероприятиями. Ну окей, а що робити з такою молоддю? транспорт, да, который был э, для нас как средство передвижения, огромный аэропорт, э, огромный новый ЖД вокзал, откуда ну, была большая, просто нереально большая развилка во все страны. У тебя был доступ к любой точке мира, <laughs> главное, чтобы у тебя были документы, да, и какие-то финансы. Сейчас <laughs> этого нет. Лично для меня законы Украины и, в принципе, положение Украины получше, чем в Российской Федерации. Там как-то дышится полегче, не хочется присесть за оскорбление чувств верующих или за то, что я что-то не так сказал в соцсетях. Але здається, що залишилися ще люди з критичним усвідомленням ситуації в Донецьку. Бо погодьтеся, рік молоді в так званій ДНР звучить, ніби передвиборча кампанія зі впровадження ще більше ідеології руского міра. Шкода, що вже вісім років підряд діти Ордло постійно беруть участь у вшануванні пам'яті загиблих бойовиків, у відкритті пам'ятників учасникам незаконних бандоформувань, в акціях, присвячених захисникам ЛДНР, у мітингу з нагоди так званого дня державного прапора ДНР, акціях та флешмобах. А потім Потім продовжують просування імперських амбіцій, які підтримуватимуть будь-які дії Росії. Валерка Сердючка врешті окропила своєю творчістю Московію, де так, що вже точно Раша Гудбай. Нещодавно одіозна зірка виступила на одному з концертів, який Боже помилував, могли показати ще й на одному з федеральних телеканалів. Словом, артист не втримався та виконав один український хіт батько наш бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати. Батько наш бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати. Заспівав та й заспівав, що такого, але ж де там? Московія такого удару не очікувала. Виявляється, вона вже давно Данилка внесла до списку своїх. Словом, з реакцією Соловйовщина не забарилася. Бідолашний відчував підступ сердючки ще на відпочинку в Дубаї. Уявляєте, оце так в людини русський мір головного мозку. Я тут от в Дубаї був некоторое время назад. І смотрю Новий год выступают Иванушки Интернешнл и Верка Сердючка. И мне говорят, они там были в одном хорошем отеле, мне говорят, давай сходим. Я говорю, не, ребят, что-то вот Верка Сердючка, что-то меня как-то Притом я хорошо относился к Данилке, но у меня такое было ощущение. А много наших, притом очень известных, пошли, деньги заплатили. Так же нещасного Соловйова збентежив виступ артистки, що він ледь не луснув. Ба більше хвиля емпатії, яка накрила російських виконавців на підтримку сердючки, ледь не випалила зсередини кремлівського щебетуна. Надо запомнить всех наших здесь псов, которые вот эту мразь стали оправдывать и поддерживать. Вот всех этих актеришек, продюсеров, музыкантишек, всех, которые стали жопой вилять. И говорит, ну, что такого, он же хороший парень. Всех на карандаш надо брать. Хм. Здається, скоро в РФ пройдуть масові зачистки. Хоча, якщо чесно, реакція самої сердючки теж викликає питання в першу чергу своєю неоднозначністю. Андрій Данилко прокоментував подію та сказав, що не вкладав у виконання жодного політичного чи військового підтексту. Це була імпровізація. Повстанческие пісні вот правда, она настолько написана іскренні. Я считаю, що в этом жанре это суперхит. Вот реально, это суперхит. И мне кажется, в этой песне все-таки ключевая фраза «Мы за Украину будем воевать». Э, Понимаю, там, да, Бандера спорный, и это, и это всегда, это всегда проблема, и для меня он такой же спорный персонаж, как и э, я тоже против проспекта Бандеры, и я за то, чтобы называть э, улицы э, какими-то нейтральными именами. Що ж, Данилко намагався вберегти позиції, але все ж не вдалося всидіти на двох стільцях. Бо ситуація, яка розгорнулася довкола Вірки, все ж остаточно змусила обрати сторону. Вже згодом, акліматизувавшися після шоку артист навіть залив мемчик собі на сторінку, закликавши Адольфовича пройти курс лікування від шизофронії. Хоча, знаєте, а було б чудово, якби такий курс лікування прописали усім російським пропагандистам. А що грошей на лікування вони вже точно збирали. стране, где учитель и врач зарабатывают по 20 тысяч рублей в месяц, существуют люди, которым государство платит миллионы долларов за их очень, ну прямо скажем, нехитрый труд, за вранье и массовое оболванивание россиян. Мы же нацелены на некий конструктивный разговор, мы же нацелены на то, чтобы э, решить некоторые вопросы, их обсудить. Хватит орать! Вы сами вы лгун. Вы лгун? Лгун. А проститутки как дрались в Одессе, так и дерут. Доказано. Украина сбила малазийский Боинг, теперь уже точно и нечем крыть. Що ж, оскільки московити обожнюють усе копіювати та красти, бо власне креативності вистачає лише на створення наївних казок про Україну, до вашої уваги російська версія Містер і місіс Сміт. подружжя яскравих представників російської пропагандистської естради Скабєєви, а точніше Ольга Скабєєва та Євгеній Попов. Ну убивають дітей Донбаса. Ну с кем не бывает? Моих сюжетов. Брюхан! Это называется цензура, а она запрещена Конституцией Российской Федерации. З початком бойових дій ця парочка пішла на підвищення за їх талант красноречія. Вони влаштовують цирк у прямому ефірі федерального телеканалу, постійно брешуть, а ще розкішно живуть. Їх офіційне джерело заробітку державний телеканал Росія 1 де вони щоденно глаголять в унісон істину. Тепер розумієте, як Росія неіщерпаємими ресурсами готує професійну агентурну журналістику. Ну, Мало ли в жизни, знаете, всякое может случиться. Ну, зарабатывать вранье, может быть, станет невозможно. А жить-то на что-то надо. Это было бы классно, это было бы очень по-имперски. Поэтому они купили еще одно нежилое помещение с отдельным входом на первом этаже. Площадь помещения 180 квадратных метров, а цена 130 миллионов рублей. Находится вот тут, в этом соседнем здании. А на верхних этажах располагается элитный отель «Хаят». А значит и те, кто арендует недвижимость у наших телеведущих, без клиентов не останутся. А значит и Попову со Скобеевой будет чем прокормиться, если что. Итого, только эти две квартиры и нежилое помещение тянут на 300 миллионов рублей. Пацкабєєвець Попов навіть вирішив піти у депутати та готовий братися за грязної ділішки. Все, аби допомогти звичайному люду. Прислать машину говно откачать из подвала. Ну правда, там уже ну совсем все плохо. Словом, доки Соловйов може дозволити собі Дубай і не тільки, а Скабєєву ще одну квартиру в Москві дві матушки, російська пропаганда литиметься безперервно з телеекранів, адже ніхто при здоровому глузді не городитиме безкоштовно кремлівську ахінею. І повірте, ціни собі медійні еліти Кремля точно знають. Ольга Сливной бачок. Я взагалі не согласна. Цей тиждень був насиченим. Нашу реакцію на останні події ви зможете побачити на ютуб-каналі інфонаступу. Чекаємо на ваші лайки та коментарі. Для нас важливо почути ваші думки.